नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है महेश त्रिवेदी और आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे तेज रफ्तार से बॉलिंग कैसे करें अगर दोस्तों आपने नया कभी नया क्रिकेट स्टार्ट किया है और आपके पास रफ्तार नहीं है आप गेंदबाजी स्पीड से डाल नहीं पाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर मैं तीन ऐसे टेक्निकल बातें बताना चाहता हूँ जिसे आप फॉलो करोगे तो यकीन मानिए कि आप कि गेंदबाजी में रफ्तार 200 परसेंट इंक्रीज होगी दोस्तों अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें कमेंट करें बेल को दबाए जिससे क्रिकेट से जुड़ी मोर एंड ट्रिक्स आपको सबसे पहले मिले दोस्तों सबसे पहली बात अगर एक तेज गेंदबाज के पास रफ्तार नहीं है तो उसकी गेंदबाजी का कोई मायने नहीं है क्योंकि उसकी गेंदबाजी में चौके और छक्के पड़ने ही वाले हैं और तेज गेंदबाजी के लिए आपको तीन ऐसी टेक्निकल बातें ध्यान रखना जरूरी है सबसे पहली टेक्निकल बात यह है कि ये शोल्डर का आपको ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना आपको आना चाहिए दूसरा है लेफ्ट साइड का जो पैर है आपका ये आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए और तीसरी और अहम बात रफ्तार के लिए आपको स्प्रिंग टेक्निक को अपनाना चाहिए स्प्रिंग टेक्निक क्या है दोस्तों स्प्रिंग जिस तरीके से खींचती है जितनी उतनी आप फोर्स पैदा होता है उसी तरीके से जो आपका हैंड है उसको स्प्रिंग की तरह आपको इस्तेमाल करना है तभी जाके आप रफ्तार से गेंदबाजी कर पाएंगे अभी दोस्तों स्प्रिंग यानी कि दोस्तों आपने देखा होगा स्प्रिंग है जितना आप खींचते हो उतना फोर्स पैदा करती है उसी तरीके जो ये आपका हाथ है वो जितना आप पीछे ले जाओगे स्प्रिंग की तरह जितना ट्रिगर हो सके आपने देखा होगा ट्रिगर करते हैं जैसे तीर अंदाज तीर को खींचते हैं जितना उसी तरीके से आपको हाथ को पूरी तरीके से पीछे ले जाना है जब आप रॉक बैंक करते हैं और रॉक बैंक के टाइम आपका जो पैर है वो काफी अहम किरदार निभाता है तो ये पैर है उस पर आपको पूरा वेट ट्रांसफर करना है ये पैर पे लेफ्ट साइड के पैर पे अगर राइट ही बॉलर है तो लेफ्ट साइड के पैर पे पूरा वेट को ले जाना है और ये हैंड है वो पूरी तरीके से मसल्स है वो फ्री कर देने हैं पूरा हल्का कर देना है इस पे वजन नहीं आना चाहिए पीछे ले जाना है पीछे ले जाने के बाद दोस्तों ये जो शोल्डर है ये इस तरीके से पीछे ले जाना है ये ये मुंह है ये इस तरीके से जितना हो सके उतना ले जाना है फिर बाद में ऐसे आपको करना है फिर से मैं आपको बताता हूं क्या करना है स्प्रिंग टेक्निक का यूज करना है ये जो हैंड है क्लिक करने के बाद जब आप रॉक बैंक करते हैं तो आपको ये जो हैंड है वो पीछे ले जाना है जितना हो सके पीछे ले जाना है ये लेफ्ट साइड का पैर है उस पर राइट ट्रांसफर करना है और ये जो मुंह है आपको पूरी तरीके से ऐसे घुमाना है ऐसे और ये जो शोल्डर है आपका राइट साइड का ये पूरी तरीके से ऐसे पीछे जाना चाहिए जितना हो सके इतना पीछे ले जाओगे उतनी रफ्तार आपकी इंक्रीज होगी ध्यान रखेगा दोस्तों जितना पीछे ले जाओगे उतनी रफ्तार आपकी इंक्रीज होगी तो दोस्तों यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ देखिए यहाँ पे इस तरीके से ऐसे डालना है पूरी तरीके से पूरी तरीके से आपको वेट ट्रांसफर इस पे कर कर फुल ताकत से ये शोल्डर का इस्तेमाल करके हैंड को इस तरीके से घुमाना है देखिए दोस्तों फिर आपको एक्शन करके दिखाता हूं जब यहाँ पे पॉल लेके आपको ये करते हो तो ये जो पूरा तरीके से ऐसे करना है देखिए फिर से मैं आपको बताता हूं ऐसे पूरी तरीके से ये हैंड है वो पीछे जाना चाहिए देखिए मेरा मुंह भी आप देख सकते हो ऐसे देख दिखाता हूं अभी सर फिर से दिखाना मैं तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं लगातार प्रैक्टिस से लगातार प्रैक्टिस करना जरूरी है इस तरीके से तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ तीन टेक्निकल बातें सबसे पहला जो शोल्डर है उसका इस्तेमाल लेफ्ट साइड का इस्तेमाल लेफ्ट साइड पे पैर पे वजन ट्रांसफर करना है ये जो राइट साइड का आपका हैंड है उसको स्प्रिंग की तरह इस्तेमाल करना है स्प्रिंग की तरह और ये शोल्डर है आपका पीछे जाना चाहिए मुंह पीछे जाना चाहिए इस तरीके से देखिए इस तरीके से और ये जो हैंड है उसको पीछे जाके है सपोर्ट को रिलीज करना है उम्मीद करता हूं आप ये ट्राई करेंगे प्रैक्टिस में मेरा 200 परसेंट दावा है कि आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें कमेंट में कोई भी दिक्कत है तो टाइप करना ना भूले थैंक यू वेरी मच